嗯嗯，嗯，啦，好吃吗？好吃吗？嗯嗯嗯嗯嗯嗯。Hello，Happy Tuesday，今天是住在月中的第四天。前一天其实就蛮紧张了，然后前一天晚上就睡不太好。到当天，护士叫我起床，就洗了我人生中最慎重的一次澡，最慎重的一次头，你知道，从头到脚都洗得非常干净。 因为就是怕之后都不太能洗澡，动完之后呢，护士就帮我打点滴，一段时间不能吃东西，不能喝东西，需要帮我补充一些养分这样子。然后打完之后，我记得是七点半吧，推出病房，然后就前往那个手术室。准备好了吗？我紧张到一时之间忘记医生叫什么名字。 <laughs> 是陪我去的，但是他现在因为疫情关系，所以老公都不能进去，不能陪同，我觉得蛮可惜的，不然我真的很想他在里面陪我。 那我在里面的感觉真的就是每分每秒都很难很难过，会有一些等待时间。虽然护士很好，我们等一下要打麻醉，那你要做就是像龙虾这样的姿势，因为它就是要打脊椎跟脊脊椎的麻醉，这样子。打完之后那个感觉真的很奇妙，就是从中间开始麻到麻到脚底，下来就开始昏昏迷迷。然后他说麻醉是从胸部以下。 开始的，所以你就是有点不能呼吸的感觉，就要带氧气的那个器材。其实就昏昏迷迷，然后其实很快，大概我觉得大概十分钟就听到 baby 的哭声，可那个哭声很像鸭子，的声音叫鸭鸭鸭，就跟现在哭的声音不太一样。它放在我胸前的时候，我不知道那种感觉是什么，是那种很难言喻，就是在那个当下真的真的很害怕。然后当听到他哭声的时候，自己也想哭，可是已经没办法。 快哭了，因为太昏迷了。他们在我胸前拍张照之后，然后他就说他要把 baby 带去清理了，然后就推到恢复室里面。那 Sean 说他们在恢复室的，就是那个路上有看到我，但是我真的完全没有印象，他们有对我示爱，然后我也不知道我睁开眼睛。那我到一直我清醒的时候，已经是我可以离开恢复室了，所以大概昏迷了大概半小时到一个小时，然后回到病房这样子。 哎，小仙子，小仙子，小仙子，那到病房之后是真的很不舒服啊，那个麻醉都没有退，就开始打无痛的点滴。爸妈就来看我，我妈妈就流了个眼泪这样子。虽然她自己经历过生小孩这段，就生我。 那他看我生的时候，他就会觉得有点舍不得。我觉得是那种女人共同经历过这段剖腹的一个过程，就觉得其实这段过程其实蛮蛮难过的。那还蛮好的是我现在的技术，就是不用清肠，然后晚上我就可以吃粥，它粥超好吃， <laughs> 可能觉得很饿吧。然后说那个粥，哎，米若起床啦。 那个粥超级好吃的，就鱼片青菜粥。那吃完之后，其实也就昏昏迷迷的。然后也吃八点吃了个点心，这样子。那我待会会教你们抱小孩子，尤其是宝宝部分，抱小孩子拍打嗝。那个麻醉都也没退，所以其实就一直睡睡睡睡睡睡到隔天。这我是什么时候开始下下床的？第二天还是第三天？第第二、第三天。我下床那一刹那。 真的是痛到个不行，然后小王就帮我打电话跟护士说啊，他还是不下床嘛，因为太痛了。然后我就说真的太痛了，我不要，我不想要去上厕所了。可是没办法，因为尿管已经拔了，其实还是要去上厕所比较好。后来护士就说没关系，我来帮你打个止痛针，然后再吃个止痛药就就 OK 了。打了之后呢，我就顺利的下床。然后下床之后，真的他的那个恶露真的是蛮可怕的，那个量是真的蛮可怕。 到现在还记忆犹新，然后就整个就是真的很虚弱，然后在上厕所那个子宫的收缩跟伤口的牵扯，真的是痛苦到了不行啊！到现在都还记得那个真的痛苦。但是经过那一次之后，其实。 后来上厕所其实都还蛮顺的，就是没有那么痛了。反而我现在到月中，昨天跟今天上厕所开始慢慢有点痛，就是必须要躺着跟坐着休息，所以上蛮辛苦的，就是还要帮我拿东拿西的这样子。剖腹完当天，其实他就把宝宝推来了，好像晚上他就推来了，对不对？哦，是。所以上当天是抱 Mira，整个就是出生几个小时的身体，其实他还蛮厉害的，因为他开始就很怕。 说那么小 baby 的身体，他不太敢抱，怕把他弄伤什么的。但他做到了。前面这位陈先生，你有点僵硬哦，很恐怖哦。你现在要靠在那个，你还好吗？ 皱皱眉头去。 <laughs> 哎，你怎么这样子 <laughs> 录下来了？他是什么姿势？为什么手要举成这样？老公，老公，老公转身啦！ 你要给女儿看诶，看爸爸多爱她。Mira，如果你长大了，你出生的时候爸爸哭喽。哎，你大便吗？ 四月十二号睡觉之后，四月十三号凌晨，然后还被叫起来说要喂奶， <laughs> 就是觉得模模糊糊的，根本也不知道发生什么事情。他们推过来亲喂的时候，因为我还不能动嘛，所以呃，他们是从那个婴儿床上面抱给我的，那抱到的感觉真的很奇特。要一个看镜头哦，小身。 手术中是昏迷的，你知道吗？所以感觉特别不真实，就感觉说，哎，他真的是从我肚子里面出来的吗？ <laughs> 然后感觉肚子还很大，有没有？现在肚子还很大，觉得生出来了吗？就感觉特别特别不真实，然后也不敢相信自己真的当妈妈，就是比怀孕那时候还要更不可置信的感觉，然后感觉。 我觉得人真的很神奇耶，看自己小孩怎么看就怎么可爱，就会开始想念他。刚刚看完到很不舒服啊，其实，嗯婴儿室就会照顾嘛，那你可以随时把他推回去，但是你就会觉得哦好想他哦，就一直想要让他推过来这样子，一直抱着他，然后看他睁开眼睛那一刻，跟爽就一直惊呼说睁开眼睛了，他醒来了，对不对，米拉？哎，你干嘛突玩笑了？” 怎么笑成这样子？小熊乖乖吃，乖乖吃，乖乖长大，乖乖吃，乖乖吃，乖乖吃，乖乖长大。哦，看到正面了。哎呀，做的很好，哦，棒！ 然下我差不多再喂他两滴、两三个滴管，然后我给他拍个好，好，然后就换你。嗯，嗯，睡着了。嗯。影片就到这边，希望你们喜欢我的。 labor and delivery vlog. Thank you. See you next time. Bye bye.